Ассалому алейкум, подписчикои Калхозобод ТВ. Бачаҳо, имрӯз соли нав 2022 то 31 декабр ҳар кас тамошо мекунед. Инҷо мошинчиҳо аз мошинчиҳо бачаҳо суол мешаванд. بچه آدم ها بیدنیم بلان بلان پرکو بچه که کوی بلان پره آلی ایا ها تا تو پر تا تو پر ایو که دیگیو تا تو پر سولینا همی گلکو دا سولینا اینا 好！ facciamo che ne bacio fuori no Barone Park No, bir oradan çıkar bu sıra hey. Bana mekan hoş para. Yürü Allah, sonra hamdan çıkıyor. Ey Cemal'im. بچه ها بزگرده که بلوتا درست بزده کم به چکو بجا چند چیز؟ همسان استیست؟ Baktığında senaryolar var. Para abres, как Aí mundo Ne nem passa. Toda mexa mesmo. Annem ne yapıyor şimdi? Tamam, bir nereye yapıyor? Açıp oranı kurar. Bak oraya ne bekliyorsun? Bitti. بخار خواهی ما پراش کمرش خلاص بسانه خلاص بسانه ماشاء الله چی دست اینجا؟ بوزی بوزی کو؟ چکنه بوزی ها؟ سوبان پریزا جامعه бахлашка навзад чӣ мешавад Thank you. voleybol salonunda voleybol bozuyla feslemeleri voleybol tomosha makinasi Moshincha necha pul bo'ldi moshincha? Qaraysiz. Qanday? Kamera Zor mu? Adam ne vaqt moshincha necha pul bo'ldi? Razlikman, valada. Ha, praznik, praznik. Qandaysan, zo'rmi? Yo'q, pul. Promoy efir. Yo'q, yo'q. Sağ olun. Doğru. Bulamazsan anladım. Voleybol, voleybol. کی بری دسته؟ ما بری دسته چند چند شید؟ اوپا انا گو Yine kamera açtın vardı. Malik kamera. Bu zannediyor çandı çarşıda başa. Başa bak. کجا قد کجا باز داره؟ این قد فختره اوه بچه آنا نازیمه بچه فختره بزنه کو آجی ما بریدست نمکم گونه ها فختره رو بزن علیمه Малима! Сида ки сида. Вот, рухи. А, мера. Опа, ана. Алло! Опа, ана, гол. Gayet adam yine çıkar. Hop. Aynı katı farklar alın. Oh! Jak, jak, jak, jak. сезао чанши сезао сезао сезао сезао яблес ана ана ана бачао барори кор шумода соли нав мубарак шавадчанда пас буд мешавадто чанда мешавад 5 гори дигар بعد کی قدی بازی مینا؟ ایش کرد تمام ها؟ بود؟ یه پول بیجا بجا خوش اوپ Oh, on là. oh. Thank you. های کلوچی مو رفته یو سیگنال اوپا Bakalım bir sor Erko. Evet ana. Görün usta. Kalkıza vurma çok kasiyot karabaşı solina.

根本停不了。 Hoppa, aferin. E dıkıyor çarşı dıkıyor. Selamun aleyküm. Salep tozlar yine. Bir bisunda. Mayna. ko'rgan malaka ҳамма ашқа дарга ҷомон мо ки мегирем ва маълум мо ки ҳамма ашқа дарга ҷомон мо ки мегирем ва маълум мо ки ҳамма ашқа дарга ҷомон мо ки мегирем ва маълум мо ки ҳамма ашқа дарга ҷомон мо ки мегирем ва маълум мо ки ҳамма ашқа дарга ҷомон мо ки мегирем ва маълум мо ки ҳамма ашқа дарга ҷомон мо ки мегирем ва маълум мо ки ҳамма ашқа дарга ҷомон мо ки мегирем ва маълум мо ки ҳамма ашқа дарга ҷомон мо ки мегирем ва маълум мо ки ҳамма ашқа дарга ҷомон мо ки мегирем ва маълум мо ки ҳамма ашқа дарга ҷомон мо ки мегирем ва маълум мо ки ҳамма ашқа дарга ҷомон мо ки мегирем ва маълум мо ки ҳамма ашқа дарга ҷ در در کام برا برا برا چه جوز دارم چه جوز ассалому алайкум э, ака сози сизе мана ака сози хак задам хел тавақ натам тавақ чан шуда ка 130 130 сомо и айчи таш дага ка 4 вахзо пикан ак дуроз дуроз аҳа ам хале акмал بچه این تواقع فروشی کو تواقع ای چی تایم شده یکا؟ این درخت تول های بید بید ها؟ چی چند سمه ای بعد؟ این هفتاد سون هفتاد سون؟ یکسد سی سون هفتاد سون یکسد هشتاد سون سات سون زور زوره شمیل می نکن؟ یکسد سی سون؟ میشه دکی چند خور؟ یکسد پنجه و یکسد سی هر خیره یک مینه اشید بچه ها بازار کلخوزه بود нархора шинидед ҳава гуфтамбене тавақуаавақои чубияка дар ҳава ина бозорда бин бачао бозор калхоза бода таваққ чуби ҳама шахса чизе дар кор боша о майдош чанд шид майдош майдошамдаи чи тайёр шид аги шака чормағза ики қуртоб ҷоном мешавад э, барори кор ака майли хо Aha, selamun aleyküm. Evet, anam bozulur. Hey, yok şans var. Hayır, biz de açsın. Lazım ya. Sağ? Allah ben yanayım. салатои зур зур омада салатои зур зур эҳе ана мевачива салому алейкум ана меваора будем бачао соли навда мева бисёр омада салому алейкум Beş kızlara morek olasın. Ya tortoyu ne yapacağım Ey torto çansım şey? Sağ olasın. Şah somon. Şah somon? Yine baroy Solina, Rafaello. Solina mübarek şava. Hayır, yine ne boy, şok şok. Майли Бирюхи. Кес, кстати, его вокруг култура, култура. Мелочила сироп. Yapma. Oradan таксой ворошилобод зерозавод гулистан бача пробкалар пробкаларни ну, кӯ бошем бисёр соли навда имрӯз ҳама баромадагӣ э, калхозобаҷон калхозобаҷон озибо аборат нагашта даруни парк медорем ҳам қодам бисёр омадагӣ тамошо мекунем söylemeye değil mi? Tarafı karuselde. Buranın üstü burası. Akeraç. Çözmeyince tamam öldük. Evet. Devam edelim. Mm-hmm. Şurada takı. O şurada takı. Yok mu? Yaşımsız yok mu? Köyde mi? Tamam hadi. Ben selam aleyküm Eşanboy, Eşanboy yaşımsız adam hakkında ahvada yaşımsız sözlüyorsunuz. Çarçam ediyorsunuz. Eşanboy şaşırlık kaçadan mı oldu? Şaşırlık 15 sın. 15 sın kocandı ya? Kocandı. Gel yok, mal koşu mu? Мол гӯши, қой гӯши. Эй, гавай буд. Булар қанча кӯска ойлари? Гавай? Ҳа. Ой ҳамша 17 сум. 17 сум? 17 сум ина 15 сум ина хуҷанди. Бу акарочка чи акарочка борми? Ҳа, қой гӯши, қавргали. Эй, гавай. Ишна бошқа зорми? Байрона хулоб баста. Намас. Келай нар ишна болияптими? Болияпти. Эй, гавай барори кор. Намас. Mas lagi kita kita hamalaringga alangali saqlommi rasa rasa sog'inishgan ekan kelibdi inshaalloh inshaalloh shashka ah. kelaversin kelaversin mana choyxona parti ichida choy non bepul emas qoidaviy ishingizga omad inshaalloh sog' bo'ling mayli xo'p

t Mel size yorumsuz bana bakalım. Gaz yok. Yani de içeri gelmiş. Kenal kenal. Kuyak sağ topar, sağ topar. Sağ topar, sağ topar. Сейчас хотел лайка промуш накрыть. Сейчас бахай. Сейчас бахай. Сейчас бахай.